У нас там мебель выгружают. Гешка вот не может успокоиться. Нет, нет, нет. Нет. И не совсем так орать. Геша. Геша. А, это же так. Геша, ну что такое? Геша. М-м. Нет, пока подожди. Эй, не реагирует даже ни на что, ни на какие звуки. Верно. Ой.